Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Askofu Dr. Fredrick Shaw ameishauri serikali kushughulikia kwa ukali tuhuma za ubadhirifu zinazosikika kuiandama miradi mikubwa yenye manufaa kwa taifa. Askofu Shaw pia amesema kanisa hilo haliungi mkono vitendo vya ushoga na ndoa za jinsia moja na halitoacha kutumia rangi za upinde wa mvua kwenye nembo yake kwa kuwa ni agano la Mungu. Akizungumza jana kwenye ibada ya kuwekwa wakfu askofu wa KKKT dayosisi ya Dodoma Christian Ndosa, Askofu Show alisema ninaipongeza serikali kwa miradi mikubwa ya kimkakati inayoendelea kutekelezwa kwa sasa. Katika nukuu yake amesema, ni imani yetu na matumaini yetu, na tunaombea miradi isimamiwe vizuri na kukamilika kwa wakati, na ikiwa hivyo miradi itakuwa na manufaa makubwa kwa taifa hili na mataifa jirani. Jambo kubwa tunaloomba, shughulikieni kwa ukali sana tuhuma za ubadhirifu tunazosisikia zinazoanza kuandama miradi hii mikubwa na kwa manufaa ya taifa letu. Shughulikieni kwa ukali na kwa maneno. Hii ni news and updates, na mimi ni Adele Watts.